ima rat, prošlost nam se kreći. Ima stranac, nema brat, nema više reći. Jebi ga. Zarrate, ga u fušu Veliku pušu smontirat ću i bušu pisa, on one u Iraku Veliku raketu smontirat ću širaku Hoćeš jači? Hoćeš kraći? Motanga tebi, motanga tebi Da prifuraš toj trebi Jo cijeli vinjak Al Masi rekao da obuče najžešći minjak Diler kvaje još juče ostao bez tableta Oko našeg šehera vrti se planeta ja, ja. Planeta Jer večeras dolazi Večeras dolazi Večeras dolazi Pa Mađuni je dovezo za kokice kolica Kaže nikad nije bilo toliko napucani pica Načelni Harun je govorom pozdravio gosta Najvažniji događaj od otvaranja mosta Pačo je došao razvaljen kodeva U domu razlaz krči na podu diče Slava kurava prati ga u stopu Ona bi htjela prva u Europu Večeras dolazi Večeras dolazi Večeras dolazi is the same today as it was on the morning of September the 12th, 2001. I will not relent. until this threat to America is Vraćamo se kući, preskačemo bare Kontam kako da eskiviram, aprikat od stare Saminare hođa uči, odjekuje ezan Hoda kune mladežu koju ušao je šetan Pored nas prođe DJ u blindiranom džipu Skupio je slavu neku šminkersku ekipu Poprsko almasine najnovije sandale Goodbye dreams Vraćamo se do reala jer večeras dolazi Večeras prolazi Večeras odlazi Bravo, zajebani DJ iz Čikaga Bravo, zajebani DJ iz Čikaga Bravo, zajebani DJ iz Čikaga slö Från sina inlevelser I sin värld är det stali Ferice samo Noću fata rakije to četvrti za pokera nam fali Ima već šesti dan Da otišao si Alija Pred bifeom Neretva Još dežura Marica Otišla je zina i da prava ljubav tvoja sa očima boje ukrajinskih polja A pa do juče ne čili skupa Osta pusta, avlija Kući žena djeca, život banako Nema te više, ali ja šesti dan Svraćamo do klinike Kažu da si kuko, da nisi najbolje Ima već šesti dan Da otišao si ali Ne daju te vidjet Ni dati naranđe A do juče ne čili skupa Osta pusta Avlija željna djeca Život pa nako Nema te više Ali ja Ja dok ne ubiću dovište Alaur, balaur Ja se ne smiri O Alija Ja tebi donesu jaje Jaje od žar ptici Što je pa ti dumaš Skaži Skaži poslije bajke Ko zagrljaju Ljubav bi najvrelije, miris rezdelije Sve je bilo tu u mom dvorištu Da ti kažem da te trebam Da ti kažem da se ne dam Da mi vratiš one dane I da prošlost plane kad sam vjerovao u čuda I kad sam imao muda Da idem do kraja Ali ja sam htio nešto veće Vijenac slave šlajpek sreće Da mnogo toga čeka me S druge strane ulice Al život proda dobar lažnik kasno shvatiš da je kvarnja Da džaba čekaš povratnu U igri gdje svi padaju Jer tu sve nestaje I tu sve prestaje Sve teške riječi, sve politike i kada prođe sve Evo mene kraj tebe I sve bi dao Za jednu teknu na malo Moje dobro Dobro dvorište Miloševski duhovi U jutrima odsjete duš cijele planete Mislili smo svuda stići A nismo trebali ni ići Jer sve je vazda bilo tu sve prestaje Sve teške riječi, sve politike I kada prođe sve Evo mene kraj tebe I sve bi dao za jednu tekmu na male Moje dobro, dobro dvorište te Evo mene kraj tebe Da mi vratiš one dane I da prošlost plane Kad sam vjerovao u čuda I kad sam imao muda Da idem Do same strane Ne idu i dile, ni etiketa Ja sam ekser što viri iz parketa Mene nešto drži ovdje pile Ja osjećam stalno kolebanje sile Moje mjesto u magli iza raja Kraj lažnjaka rana predugih zagrljaja da nisam donio ti mnogo Dijelila si sa mnom samo sram Ti si bila tu kad na dnu rijeke A ja mahalaš razigram Ti si bila tu i kad bio sam sjedna U mogu do moru čvrsta stijena Bila si put za bezbrižne dane Za sigurna vremena Stala vista šinjorina Mene dole čeka moja rulja Pjevačice u proboju što nude ljubav ona za pitbula Za mene nema vadione Za ovu crnu dušu nema melem Na zlatnom ulju od Afgana ja polako klizim, baby, učej čehenem mogli smo mi njih svi pobiti sad u ovome ratu. Svi su oni bili ovdje. Sad smo Pa nije nikome ni zakaz glave pa u Srebrenici. Rat bio. Ko zna kad se zaratili, kad je došlo, da li je bila vojska Srpske republike, da li je koga ti Zato mi nije drag taj hak. E zato mi nije drag taj hak. Zato mi nije drag taj hak oh, Zato mi nije drag taj hak Zato mi nije drag taj hak I eto zato mi nije drag taj hak Zato mi nije drag taj hak no Da si znala prave riječi, da si bila sigurna Zagrli me pola radi i ne razmišljaj Nikol Kidma nema nikog da ju šuplju saslušao Zagrli me pravo jako, samo budi tu Da me uvatiš za ruku kad zaurlam u snu Stara šema, isti krug Samo večeras budi sa mnom Samo večeras budi mi drug Zagrli me, iako sam nesporzan na faku Jer ostali smo sami pred zatvorenim šankom Valjda sve to tako hoda, valjda mač iz kamena I samo onaj ko je odabran Moja tuga nije duga, stara šema isti krug Samo večeras budi sa mnom samo večeras Budi mi drug Moja tuga mi je duga Stara šema, isti krug Samo večeras budi sa mnom Samo večeras budi mi drug ovdje radiš Bona, tu se roka bez pardona suji na sve strane, nije ovo Hollywood Bolje jedan dan ko lav, odgovor je banalan Da zato malo slave, da imaš rupu posred glave Ideali etika, ne štite od metaka Ko ni taj smiješni pancir Spusti glavu u rov zagrli me priči bliže U dvoje je manji strah ovdje radiš bona Tu se roka bez pardona Geller zuji na sve strane Nije ovo Hollywood Ti bi htjela action Ti bi htjela pravu priču Ne može to u kafiću Mirnog grada Bristola Ideali etika ne štite od metaka Ko ni taj smiješni pancič Zato spusti glavu niže Zagrli me priči bliže U tvoje je manji strah Oprostit ću što puno petljaš Nijedne naše pjesme ne znaš što se čudiš Kako znamo i za sto se Ali ono što u očaj tjera To je nada, to je vjera koja sija iz tebe Nada u bolji svijet, okej Dajan Primi mene u svoj san ja svojeg više nema, a čovjeku to treba Još više nego da Okej da ja Primi mene u svoj san Iza izgorjelog tenka Mirno teče rijeka Jedina što tajnu zna čovjeku to treba još više nego da Okej da ja primi mene u svoj san Iza iskorjelog tenka mirno teče rijeka jedina što tajnu zna I sjenke su duge Isto kao i juče Jedna je velika Od noćnog oblaka Prekrila dio kuće Sa istoka stiže rumeni zrak On je i tu i negdje drugo Ti si Odavno već zaspala, uspavalo te jugo Sunce, kad izađe na mejtaš, izađe Sunce, kad izađe na mejtaš, izađe Sunce, kad izađe na mejtaš izađe Sunce kad izađe Po sobi se igraš sa prvim zrakama Sad znam šta znači riječ slobodan Odavno slutim, sad sigurno znam Odakle počinje dan Odavno slutim, sad sigurno znam Odakle počinje dan Sunce kad izađe na mejtaš izađe Sunce kad izađe na mejtaš izađe Sunce kad izađe na mejtaš izađe Sunce kad izađe Kad izađe na mejtaš izađe Sunce kad izađe na mejtaš izađe Sunce kad izađe na Sunce kad homens. Kad ti dribling postane perfektan za protivničku odbranu kad postaneš enigma među bekovima kad počneš pravit slalom kada usavršiš igru glavom kad tribine počnu da se pale na tvoje pasove dijagonale na scenu stupa igrač s brojem tako Takozvani igrač zadatka Koji dobro zna sve tvoje tajne I lako može doći do svakog podatka Počinje da te vuče za dres Da te udara, da te gura Programiran je zato antitalent kreatura Il ti mali igrač, velikih struktura širom terena Ali moraš parirat svojom igrom Prefinjenom tehnikom, duhovitom finutom Izbjegavaj verbalne duele Izbjegavaj incident Ne slušaj mu priču i isključi ton Ne prihvaćaj tu igru, to iskušavate on i tu je mudrost sva i zato nemoj pasti, mada kuća dobro časti Nikad nemoj postat igrač s brojem dva na borbi protiv Oska Beograda ući će u anale sportske veštine. Naime, on se demonstrativno okrenuo i celoj južnoj tribini pokazao nećete verovati šta. Moštice. Šta radi futbolski savez, šta radi porodica, šta radi obitelj. Prosto čovjek ne može da veruje. teško je verovati da je ovakvim pojedincima mesto na našim futbolskim terenima. Preka je potreba da se ovakve pojave što pre uklone iz sporta. Da se uklone iz sporta. od kolone Predevero ove teške dane Prilazio taj bi u velikom luku Prije nek bi nekom polizo ruku Kad skupio bi čopor, na klošare bi režo Kad ostao bi sam, tad bi cilio i bježo Čeki bi se umiljavo i maho repom Samo kad mu daneš kakvu hapu jer nikome nije taj vjerovo do kraja Nije dao da ga vodiš na kanapu kroz mahalu su dani, nekad crtni, nekad tamni Prošli kao hollywoodski film A sve heroje veće I ljudske i pseće Slavili pa zaboravili Jackie, Jackie, Jackie, Jackie Pas bez pedigreja, plijane Jackie, Jackie, Jackie, Jackie Predeve ove teške dane Jackie, Jackie, Jackie, Jackie pas pedigrea pedigreja, Jackie, Jackie, Čeki, Čeki, Čeki A Čeki je sve šmeko i ispod klupe čeko Jer vozovi sreće prolaze Al jedino on je od pseće kolone bio spreman za dane koji dolaze Dogledam dok se kurše mafijaši, partijaši Koji je pamtim iz vremena nekih Svaki ima pogled i dubine Istina kao kakav ima Jackie Jackie, Sa a sad je s druge strane žice samo je vječni smiho izuzetak Jackie, Jackie, Jackie, Jackie Jer u ovoj zemlji ako nisi kao Jackie Jackie, Jackie, Jackie, Jackie Čeka te zaboravil metak silni apači brode Srušene kuće svečano čute U mirnoj sjenci bez starog krova Oružje stupani stajne pute A obnov se pere prljava lova jer domovina se brani vjerom i, i tuđim mrtvim sinom. Domovina se brani ličnim šoferom, Metalnik crnom limuzinom. Domovina se brani ratom i NATO avionom u letu i djecom i sestrom i bratom rasutim koje kuda po svijetu od Bosne zapad Napravit mogu samo šupci i dileri Uz dobru drogu svako svoje Generale, roka i civile Voli se Bogu je zemlja prepivačari Minski polja i mutne vode Brda joj kiterovi stari Nad njima silni apači brode Srušene kuće svečano čute U mirnoj sjenci bez starog krova Oružje iz tajne pute A obdor se pere prljava lova nincsen a sótér. U mirnoj senci da stavim ich habe mit dem Privatkredit und auch schon. 19 Zgrada ko i druge Nekom kažeš vozdra nekom dobar dan Nikom nisi pogledao u dušu Nikog nisi zvao Kad bi bio sam Al velku igru zaigraše igrači A na nebu se javi loši znak Ljudi po ne nemirni i čudni Na nesreću i suze Zamirisa zrak Huk topova i šataj u mraku gdje to puca kad će doći reda nas Kad jedno jutro bahnu zoka s elektromotorom Ej, raja, hajmo! Pravit agregat Sad ste donji veliki igrači U naša srca unijeli ste hladnoću i mrak Al da koše vuče opet gori cvjetlo bloku Adam Vidžića 19 Pravi agregat reče neka bude svjetlo Agregat nek tišinu zaore da palimo lampe i mašine Da palimo televizore Trči, traži, skupljaj materijal Život se opet vraća u nas Ruka ruci ljudi, čista srca Vlada devet 19 Pravi agregat sad ste donji veliki igrači U naša srca unijeli ste hladnoću i mrak A na koše uvuče opet gori svjetlo Fuada Miđića 19 Pravi agregat Sad ste donji veliki igrači Mi smo braća, mi smo armija Ruka ruci ljudi, čista srca Vlada Mičića 19 Pravi agregat ne isti ko prije godinu dana Ali je druga godina Ja nisam više onaj isti bez mana Promijenila me Došla je tiho, kod holde iz braka Sve ustalo je legenda Nije bila lijepa, ali imala je para Dakle bila je simpatična Jer ljubav nema granica Hodo sam ko odvaljen s njom Nije mi bilo sumljivo Što je stalno tu i na Koševo je išla Da gledamo Sarajevo Vodo sam je sud i potrošio na nju Svu lovu od dilova Pričao sam joj da sam u mašinsku išao Da sam bio sportista Jer ljubav nema granica Čana je radila za RMU, opština centar Sarajevo Čana me radila ko najvećeg levata, za ovo i za ono Čana je radila za RMU, opština centar Sarajevo Čana me radila ko najvećeg levata, za ovo i za ono Sad kad vako ugledam, stvar je vrlo prosta Imam vremena da se razmišlja to je zmija ne žena hladna ko snijeg 41. na vrhovima igmana Al jedino tad, u, al jedino tad u životu sam živio ja I da mi je još jednom vidjeti čanu pa još jedna robija Jer ljubav nema granica radila za Ermu Opština centar Sarajevo Džana me radila ko najvećeg levata I za ovo i za onu Džana je radila za Ermu Opština centar Sarajevo Džana me radila ko najvećeg levata Za ovo i za onu Jera radna imao šta dopa Aj poguraj rana, valjao sam ti u životu. Šta nemaš? A napiju si sad, aha. Dobro je, dobro je, trudiš se, neka. A nemaš sigurno. Ek. Pa daj bo nešto, nemoj zafrkavati. Sana je! Sana je! Sana je! Sana! na Centar Sarajevo Žana me radila kod najvećeg levata I za ovo i za ono I za ovo i za ono I za ovo i za ono Čuj me tada on dijeli, evo se mujutru, pa su normalni?